что происходит в мире, почему меняется климат. Вчера мы увидели, что произошло в мире в январе 2017 года. Сегодня продолжим составлять целостное восприятие происходящих климатических изменений на планете и добавим новый пазл. Февраль 2017 года. Весна в Японии и США пришла на две недели раньше обычного. В городе Кавадзу зацвела сакура. Глобальное повышение температуры привело к сокращению толщины льдов Северного Ледовитого океана на 40% только за последние 10 лет. В Антарктиде от ледника Пайн-Айленд откололся ледник длиной 3,6 километров. На юг Калифорнии обрушился самый мощный шторм за последние 25 лет. В результате сильных дождей прорвало дамбу. Из-за наводнений эвакуировано 190 тысяч человек. В Великобритании шторм принес сильные ливни, что вызвало многочисленные подтопления городов. Серия крупных землетрясений прошла по территории Турции. В Австралии произошло второе по мощности землетрясение за последние 10 лет. На континенте за период с декабря 2016 по февраль 2017 года было установлено 200 температурных рекордов. В Кении от продолжительной засухи 1,3 миллиона жителей столкнулись с нехваткой продовольствия и воды. В Сомали было объявлено положение национальной катастрофы из-за непрекращающейся засухи. Три миллиона человек оказались на грани выживания. На северо-востоке Бразилии вследствие засухи истощились запасы воды. Местами вода почти исчезла. От шторма Динео пострадало 130 тысяч человек в Мозамбике, на Филиппинах от землетрясения магнитудой 6,7 и последующих свыше 135 сильных авторшоков пострадали сотни людей – были повреждены 950 зданий. Единственное, что требуется сейчас от каждого из нас, это в мире тьмы нести лучик света. Зажги свою маленькую свечу во тьме Вселенной, и она станет чуть менее темной. Хотя, может быть, это никто, кроме Бога, не заметит. Архимадрид Иоанн Крестьянкин если люди из разных стран начнут консолидироваться в решении разных вопросов, и самостоятельно объединяться, независимо от национальности, вероисповедания, социального или иного статуса, вне политических и жреческих систем, направленных на разъединение людей, то вполне реально за короткий срок построить мировое общество созидания, где в основе будут находиться общечеловеческие, духовно-нравственные основы. Все мы люди, и у нас у всех одно место проживания – Земля. Одна национальность – человечество – одна ценность – жизнь, благодаря которой мы можем достойно реализовать себя и смысл своего существования в высшем духовно-нравственном аспекте. В июне 2016 года Германия и Франция столкнулись с разрушительными наводнениями. Среди прочих, сильно пострадал баварский город Симбах. Наводить порядок после окончания буйства стихии на улицы города вышли беженцы из Сирии, Сенегала, Конго и Пакистана – как прокомментировал ситуацию Наджа Аль-Хасас, жители Симбаха оказали нам огромную помощь. Сейчас у нас есть возможность хоть что-то им вернуть. Мы знаем, что такое жить в кризисной зоне и потерять собственный дом. Местные жители отмечали, что беженцы трудились с улыбкой на лице, и что такой совместный труд намного облегчил беженцам интеграцию в новую среду проживания. У них появилась возможность поближе познакомиться с жителями города и подучить немецкий язык. По словам мэра города, в тот момент, чтобы справиться с последствиями наводнения, нужен был каждый доброволец. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей. Исконный шамбалы», «Кто творит с благими мыслями благое деяние, нет нужды печалиться об упущенном, ибо он приобретает гораздо большую силу для познания души своей, нежели пребывая в бездействии. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям,